Кайчан мин аңа сүрәт бирәм һәм дә рух аңа бирәм. Шул вакыт сез аңа сәҗдәдә булыгыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Бу әмер фәрештәләргә, әлбәттә. Кайчан сүрәт була, кайчан рух керә, шунда сәҗдә кылырсыз дип киләчәк заманда Аллаһ Тәгалә алдан хәбәр бирә, алдан әмер бирә. Шуны әйтеп үтәргә кирәк. Күп очракта Аллаһ Тәгалә бер нәрсәне барлыкка китергәндә сәбәпләр була. Мәсәлән, иң әүвәл кешене барлык китергәндә сәбәп булды кем? Фәрештә. Фәрештә алып килде ул туфракны дөньядан. Ә, Туфрактан кешене ясаганда, барлыкка китергәндә, бер ни сәбәп булмады, Аллаһ Тәгалә үзе аны үз көче белән, үз кодрәте белән, гыйлеме һәм хикмәте белән үзе барлыкка китерде. Анда сәбәпләр булмады. Һәм дә шулай ук билгеле, кеше ана карнында булганда да, аякларны, кулларны һәм дә әгъзаларны фәрештәләр ясаса, битне Аллаһ Тәгалә үзе барлыкка китерә. Сәбәпсез. Бу икенчесе. Өченчесе, кайчан Аллаһ Тәгалә гәүдәне Аллаһ Тәгаләнең Аллаһ Тәгалә Адам алейһиссәламнең кайчан гәүдәсен барлыгы китерүен тәмамлады. Һәм дә ничек ки кешенең битен барлыгы китергәндә Аллаһ Тәгаләдән башка беркем дә катнашмады. Һәм дә туфрактан кешене барлыгы китергән вакытта беркем, бер фәрештә дә катнашмады. Алла Тәгалә үзе барлык китерде. Шуның кебек үк рухны гәүдә белән тоташтырганда, рухны гәүдә белән ябештергәндә, Беркем дә катнашмады, аңардан башка. Ялгыз үзе генә. Шушы өч урында Аллаһ Тәгалә үзе сәбәпсез кыла. Беренчесенә сәйдек. Туфрактан үзе кешене барлык китерде. һәм дә карында битне Алла теле үзе барлык китерә һәм дә рухны гәүдә белән тоташтырганда үзе барлык китерә. Үзе дигәнем аңлашыла, ягъни беркемдә ул Халк кылган вакытта беркем дә катнашмый. Башка темаларда катнашалар. Мәсәлән, кар яуса, Аллаһ Тәгалә карны яудыра сәбәп аркылы. Сәбәп кем? Фәрештә. Һәр кар бөртеген фәрештә җиргә төшерә. Һәр яңгыр яуса, һәр бер тамчыны фәрештә җиргә төшерә. Ана балага узганда да җанны ул анага фәрештә кертә. Ризык мәсьәләсенә кисәк, ризыкны без туры алатын алмыйбыз, ә сәбәпләр аркылы алабыз. Кибет мул яки сатып алсак, Туфрак мул, мәсәлән, үсә туфракта нәрсә? Кишер, бәрәңге үсә. Сәбәп кем? Нәрсә? Җир, туфрак. Сәбәп. Ә менә бу өч урында кешенең гәүдәсен барлык китергәндә Аннары инде балага узганда битне барлык китергәндә һәм дә рухны гәүдә белән тоташтырганда Алла Тәгаләдән башка беркем катнашмады. Ул ялгыз үзе генә аны кылды. Шуның өчен монда күрәбез ки, аерым бер дәрәҗә бар. Җиңелрәк, яхшырак аңлашылсын, аңлашылсын өчен мисал китерергә була. Мисал ризык тем, темасында, аш темасында. Рестораннарда бар оста, бар осталар һәм ул оста серне белә. Һәм дә серне дә белә, һәм дә тәҗрибәсе дә күп. Шуңа Кайбер урында оста күрсәтә шул җигәтергә ризыкның башын, начинкасын эшли. Аны ярдәмчеләре аны дәвам итә. Ләкин башлап җибәрүче шушы оста. Кайбер урында ул оста бөтенләй якын да килми, чөнки ул гади бер эш. Мәсәлән, бәрәңгене чистартырга, суга салырга, анда оста кирәкми, анда нинди дә булса ярдәмче килеп ул бәрәңгене чистартып суга сала ала. Ни өчен? Гади бер эш. Ә кайда оста үзе үз кулы белән катнаша, ярдәмчесен якын китермичә үзе генә, аңлашыла ки, бу югары бер дәрәҗәле, югары бер урын алучы бер тема. Шуның өчен менә бу өченчесе, ягъни беренчесенә әйттек, э, гәүдәне барлыкка китерү, аннары бит. Бит дигәнем адам гаиләсенең түгел, ә һәрбер кешенең бите. Ана карында. Өченчесе безнең бүгенгесе тема. Ягъни рухны Гәүдә белән бәйләү, бу, Алла теләп, үзе генә моны барлыкка китерә, һичбер сәбәп, һичбер фәрештә монда катнашмый. Шуның өчен аңлашыла ки, бу зур бер дәрәҗә, зур бер Алла теләнең юмартлыгы, Алла теләнең мөнәсәбәте дип әйтик, шушы рухка карата. Ягъни аңлашыла ки, рух гәүдәгә килгәндә мисал китерсәк, дөньяда берәр посылка Эшләсәк, заказ посылка. Ул посылка гади генә посылка булса ничек килә, почтага килә яки өеңә китереп бирәләр. Ә ул кыйммәтле булса, анда нәрсә белән э, алдан арттан милиция, ягъни Тикшереп, карап, саклап, сакчылар белән китерәләр, әгәр ул кыйммәтле бүләк булса. Шуңа монда да шулай. Аллаһ Тәгалә ялгыз үзе шушы рухны ерактан, әллә кайсы илдән түгел, кайдан? Планетадан китергән җиргә шушы глиндан эшләнгән башта юеш иде, аннары коры булды, ләкин барыбер шушы дымлылык анда булды. Шунда рух килә. Ягъни нинди мисал китерергә була? Мисал, бер кешегә әйтәләр, космоска барырга, очырга. Ул уйлый бит инде, уйлый, хәзер миңа бирәчәкләр скафандр, яхшы гына шуны титаннан эшләнгән, бәлки, бәлки алтыннан, бәлки там да берәр яхшы матдәдән. Ә бу килеп карый, бу нәрсә ди, бу Хожат бу дермантин миңа моны бирәсме дип шулай аптырый бит. Рух та шуны күргәч, шундый хәлдә кала. Ягъни шундый ничек әйтергә, гәүдәне күргәч, Алла Тәгаләнең гәүдәсен күргәч, бик аптырап кала. Рух алдагы вәгазәдә сөйләгән идек, аның кайын килеп чыкканын. Рух, әлбәттә, гәүдәгә кергәнче тәрбия алган иде. Меңләгән ел ялгыз булып. Ялгыз дигәнем ул Диндә бер мәгънәгә ия, дөньяда икенче мәгънәгә ия. Шуның өчен кем диндә түгел, ул ялгызлыкны ничек аңлый? Димәк ки, беркемгә дә кирәкми, димәк ки, дуслары юк, димәк ки, уртак тел таба алмый, шулай уйлыйлар урамдагы кешеләр. Диндә ялгызлык нәрсә ул? Ул Яки пәйгамбәребез Мәккә шәһәрендә, Мәдинә шәһәрендә халыктан аерылып зикр кыла иде. Билгеле рәвештә тауга менә дери. Ул тау күрмичә әлбәттә аңлап булмый, ләкин кем күрә, ул аңлый. Кыя. Һәм дә бик очлы. Шунда менә, и шунда тау тишегендә ялгыз була. Чөнки ялгызлыкта беркем дә камаша алмый зикер кылырга, Аллаһны уйларга, фикерләргә, төшенергә. Шундый зур кыяга хатыны, тормыш иптәше килә иде, ризык китерә иде, һәм дә кем анда бара, кемгә насыйп бәхете тия, кем аны күрә, уйлый. Ничек хатын кыз монда менде микән? Итәк, аягында итәк. Кроссовки юк, тапочка. Менә, ничек менә. Әлбәттә, Муэскинда анда ниләр бар, баскычлар төрле уңайлы рәвештә менергә. Ә баскычны кырыйга куйсаң, уйласаң, бу пәйгамбәребезгә хатын кыз ничек менде? Ярый әле ике кул белән менсә, ә кулында булды ризык. Ә яра рюкзак бар, ә ул вакытта рюкзак бар идеме? Бәлки кигәндер бер төр, ләкин бар ике кул белән менсәң, дүрт, дүрт кул белән менсәң дә, дүрт аяк белән менсәң дә, ялгыш бер адым, ялгыш шуып китте, анда кыя. Ягъни шундый пәйгамбәребезнең тормыш иптәше иде. Ягъни бу, әлбәттә, рухның бер күрсәткече. Ләкин бу пәйгамбәребез хакында. Ләкин без сөйлибез нәрсә? Рух пәйгамбәргә түгел, Адам алейһиссәламгә дә әле килмәде шул хакында. Шуңа рух тәрбия үтте, зур дәрәҗәләргә иреште һәм дә нәфес белән чагыштырганда кимчелекләре булмады, ул аларны үтте. Кимчелекләр дигәндә рух рух гәүдәгә килгәндә шундый мәсьәлә белән каршылаша. Гәүдәгә керә рух. Һәр гәүдәнең эчендәге гәүдә эчендә безнең падишаһлык, патшалык. Без анда нәрсә, ничек бара, без аны күрмибез дә, аңламыйбыз да. Берәрсе үлеме? Мәсәлән, дару эчсә, берәр кеше үлеме? Бу дару ничек минем авыртуны бетерә микән? Кем уйлый? Уйламый, дару эчә дә оныта да. Шуңа кем фикерли? Дару түгел, ризык. Ризыкны ашыйсың. Аннары салат түгел, винегретны кушасың. Ярыймы бутарга, ярармы? Бер кеше уйлыймы, бу ашказан ничкәне эшкәртә? Андый сәләт, көч каян була дип кем аны уйлый? Ләкин шушындый патшалык монда бар. Бу һәм матди рәвештә, һәм мәгънәви рәвештә әлбәттә. Шунда рух адәмнең гәүдәсенә кергәндә нәрсә күрә? һәм караңгы, һәм тар булган бер йорт күрә. Һәм караңгы, һәм тар. Һәм ул йорт эчендә күрә төрле хайванларны. Шаянны күрә, елан, арыслан, гепард, барс, аю, кабан, ишәк, сыер, ат, дөя. Шундый хайванларны күрә. Һәм дә ничек күрә? Үзара сугышканнарын күрә. Рух боларны күреп, нык һәм нык аптырый башлый, чөнки ул моңа кадәр андыйны күргәне юк иде. Аллаһ Тәгаләдән аерылганы юк иде, ә монда шундый бер мәсьәләгә килеп тоташа рух. Бу хайваннарны күрде дигәнебез, әлбәттә, ул уйларга кирәкми, адәмнең эчендә Бу кадәр теге ничек диләр, зоопарк дип чаян да бар, елан да бар, арыслан да бар, аю да бар, кабан дуңгыз да бар. Да нәрсә, нәрсә күрә ул монда кергәч дип уйларга кирәкми, ә монда әлбәттә бар төп тирән мәгънә. Мәсәлән, без үзебез тормышыбызда кулланмыйбызмы? Ул бу чаян кеше. Чаян икәнне каян күрәбез? Нәрсә эшли ул? Чага. Ничек чага? Агу белән. Ләкин аның чаян икәнен без күрмибез, карыйбыз, вроде ике аяклы кеше, ике куллы кеше. Ә рух аны күрә, кайда? Кешенең эчендә күрә. Шушы сыйфатны хайван шәклендә күрә. Чынлап та кечкенә бер шундый Җан иясе һәм койрыгы да бар. Берне чакса, агу белән нәрсә була? Шушыны кешедә күрә. Бу кешедә бар. Аңа каршы күрә еланны. Еландан нәрсә эшли? Тешне тешләре белән. Аның да агуы бар әлбәттә, ләкин ул тешни. Тешнәп һәм дә агу белән үтерә. Бу сыйфатны да кешедә күрә. Рух шушы ике сыйфатны күрә. Аннары күрә арысланны. Арысланда нәрсә күрә? кыз, кызып китүне күрә. Кайбер кеше шундый бар. Һич түземлек юк. Кыза да китә шулай. Бу арыслан шәклендә күрә рух. Әлбәттә, боларның яхшы яклары да бар. Ләкин рухның күргәне яхшы булмады, һәм дә бу аның фикердә булмады, ул нәрсә күрде? Аларның сугышканнарын күрде. Аннары күрә гепардны. Нәрсә күрә гепардта? Җитезлек, ашыгып, ашыгып ялгыш эшләр. Ул бик тиз йөгерә. Уйламый, фикерләми баса. Бу кеше хакында әлбәттә сүз бара. Тыңлап та карамый, фикерләми дә ыргый. Менә бу нәрсә? Барсның сыйфаты. Рух аннары нәрсә күрә? Аюны күрә. Аюда нәрсә бар? Һәм тырнак, һәм теш. Һәм байтер берне бирсә, ертырга да ала, Төрле кисәкләргә бүлә дә ала, пычак шикелле һәм тешни, тешләре бар. Шушы аю күрә. Бу да кешедә бар, әлбәттә, кайбер кеше шулай тешни яки тешли, аннары ерта. Тешли дигәнем, әлбәттә, бу теш белән түгел, бу мәгънәви сыйфатлар. Сүзе белән тешни, төрле җөмләләр белән тешни. Һәм инде күрә кабан дуңгызын. Команда нәрсә күрә? Һәм теш, һәм тояк, һәм тибә, һәм бәреп тә ега. Кем кабанны күргәне бар? Аның шундый сыйфаты бар, бәреп ега. Шундый кешеләр белән күрешкәндә кай вакыт фикер дә югала. Торасың, Нәрсә? Стол кыз билдиләр бит. Менә бу как раз шушы кабан дуңгызының сыйфаты. Рух шуларны күреп аптырап кала. Бу гына түгел, башка хайваннар да күрә. Ишәкне күрә. Ул да кайда? Кешенең эчендә шушы сыйфатны, шушы хайванны күрә. Нинди ул хайван? Һәм әкрен. Һәм бара да бара, бара да бара, туктамый. Һич туктамый, һич тыңламый, ишетми, күрми, бара да бара. Аннары күрә сыерны. Сыерда нәрсә? Ну, вроде йөри дүрт аякта, ничек йөри? То монда бәрелә, то тегендә сугыла. Ягъни бер теге аккуратность дигән әйбер юк. Кырып, җимереп, батып йөри. Уйламагыз бу хатын-кыз сыйфаты дип, бу кеше сыйфаты. Хатын-кызны иратмаермасы юк. Бу адәмнең гәүдәсендә күрә. Гәүдәдә ул, мәсәл дип әйтәбез, э, ул анда заложено, анда бар. Аннары атны күрә. Кешенең гәүдәсендә ат, Кем сабантуйга йөргәне бар, әлбәттә, авыл кешесе генә аны аңлый, авыл кешесе аны белә. Атта бер кимчелекле сыйфат бар. Ул сыйфатның исеме үпкәли, нык үпкәли. Кем ат тотканы бар. Әгәр дә сабантуйда ат җиңгә, җиңгән атны Икенче ат күрсә, җиңгән атка бирәләр төрле тастымал, сөлге, әллә нинди бүләкләр. Хуҗасына элек матай бирәләр, урал матае, аннары суыткыч бирәләр яки кер машинасы юарга. Ә кем җиңмәде, юк бүләк. Шул вакытта атка нәрсә бирәләр? Һәр вакыт бәйлиләр монда тастымал. Һәрбер атка. Чөнки ат елый. Нигә үпкәли? Бу сыйфатны кайда күрә? Рух кешедә. Бармы? Бар. Кай вакытта кеше белән сөйләшеп булмый. Әйтәсең, лучше әйтмисең. Нигә? Үпкәле бит. Сүз күтәрә алмыйлар бит, сүз күтәрә алмый. Ә уйлыйсың бит, нигә әйтсәң дә булмый. Әйтмәсәң дә булмый. Нәрсә эшләргә? Ярин хоть дога кылырга була дип, үзеңне юатасың. Чөнки чынлап әйтеп булмый, дөрес әйтеп булмый. Чөнки ул әйтсәң хәзер үпкәли. Нигә? Син мине гаеплисең ди. Ә төзәтергә кирәк, ә булмый. Үпкәли бит. Менә бу нәрсә ат. Рух дәвам итә. Бу тану шуны күрә э, ат белән ишәк арасында булган безнең мул күрә. Аның да бер кимчелекле бер сыйфат ул курка һәм югары ниләргә менәлми. Э, кыяларга, тауларга аншны сыйфаты бар. Әлбәттә, ул көчле. Һәрбер бу хайванның сыйфатлары бар, яхшы сыйфатлары. Ләкин монда рух күрә кимчелекне. Ни өчен күрә? Чөнки алар сугышалар, үзара сугышалар. Шуның өчен бу сыйфатта кешедә бар, шуңа кеше кайбер вакыт карый да шулай, юк, бу зур планка булдыра алмыйм ди. Бу зур эш ди, ответственный эш ди, бармыйм ди. Хотя зарплатасы шәпский можно яхшы яшәргә но нәрсә җаваплылыкны алырга курка мулның сыйфаты һәм ахырда күрә дөяне дөяне кем күргәне бар ул матур хайван яхшы хайван ләкин ачуын китерсәң ул шулай каба да ат кебек атлатны каба и бетте ә дөя һәм каба һәм дә тапарга да может Ягъни нинди сыйфатны күрә рух? Һәм көнчелек, һәм көнләшү, һәм дә исә шушы ачуны саклап йөртү. Әлбәттә, бу хәтердән килә, дөянең хәтере бик яхшы. Еллар исендә тотарга мөмкин. Кем э, зоопаркта аңардан көлсә яки мәсхәрә кылса, дөя исендә калдыра. Ялгыш күрсә шүлдә шул дөя шушы кешене. Русикина, база данныйларын карап, тегене хәтерләп, кирәген бирергә мөмкин. Чүлдә аңа кем каршы чыга? Беркем дә каршы чыкмый. Тотка да берни тешнәп һәм тоякларын тапап кирәген бирә. Ул нык шундый ачу саклаучы. Шуларны рух күрә. Рух күргәч, рух күргәч, әлбәттә, Аллаһтан аерылу сәбәпле, чөнки Аллаһтан аерылды. Аллаһтан аерылды дип әйтәм, ни өчен? Чөнки Коръәндә Алла теләтә. Ва нафахту фихи мин рухи. Шуңа боларның тәфсирләре бик тирән. Шуңа монда әйтеп кенә үтергә була ничек? Аллаһ Тәгалә Адамга рух бирде. Үзеннәнме, ничекме без аны һич уйлый да алмыйбыз, безнең башка да сыймый. Чөнки бу шундый тирән мәсьәлә. Ләкин рух аны күрә. Шушы шушы кимчелекле хайваннарны күрә, алар бөтенчә гәүдән эчендә күрә. Шуннан соң рух кайтырга тели. Чыгарга тели бу гәүдәдән качырга. Ләкин аңа рухка бирәләр э, ничек әйтергә транспорт Йөгереп очучы трансферлар. Ул транспортның исем була Илһам. Рухның аты йөрүтә торган шушы транспорт ул була Илһам. намек нәрсәгә бара аңлыйсыз дип уйлыйм аңларсыз дип тә уйлыйм кем аңламаса уйлар транспорт кайчан кирәк кайчан кирәкми ягъни рух кайчан ширли кайчан авырта нәрсә кирәк аңа аңлашыла шулай бит һәм әлбәттә рухка бу кадәр кайгысын күреп Әйтәләр. Без шиксез синнән шушыны көттек. Чөнки рух кайгыра башлый. Тынала, шул авыр тынала. Һәм инде рухка әйтелә. Син шушының өчен барлыгы китердең, шушының өчен булдың дип әйтелә. Шул вакытта адам төш керә. Шушының өчен барлык китердең, ягъни нәрсә аңлашыла? Аллаһ Тәгаләдән аерылып килде, аңа кайтачак. Ягъни арабча әйткәндә инна лиллахи ва инна илейхи раҗиун. Без Аллаһ Тәгаләдән килдек, Аллаһтан килдек. Аллаһка кайтачакбыз мәгънәсе. Шушыңардан да бераз тынычлык килә. Тик бераз. Шуннан соң рух исенә төшерә башлый. Кайдан килгәнен, кайдан барлы килгәнен. Чөнки инде Адәмнең гәүдәсенә кергәч, анда бөтенләй икенче сыйфат. Туфрак, су, Аннары ничек әйтәләр? Сырость. Гәүдә шундый. Һәм дә искә төшерә башлый, бераз үзенә ничек әйтергә йомшарырга, бераз кайгыны басырга. Исенә төшә башлый кайдан килгәнен, ягъни рух галәменнән. Рух галәменнән килә гәүдә галәменә. Нәрсә ул гәүдә галәме? Безнең ашавыбыз, эчүебез, гимнастика эшләвебез, яки җир сөрүебез, кем җир сөрә, яки кем кар көри. Бу гәүдәнең дөньясы. Ләкин гәүдә дөньясыннан башка бар рух дөньясы. Юкса кайвакыт сизмибезме? Бөтен нәрсә бар, ашарга бар, эчәргә бар, машина бар, ат та бар, ичмасам. Монда инде бер нинди кыенлык бар. Нинди кыенлык? Рух чирли. Рух та чирли. Рухка да авыр. Рухка да авырлык килә, чөнки бу теманы без сөйләгән идек. Ул теманың исеме иде Нәфескә рәхәт булса, рухка авыр, рухка рәхәт булса, нәфескә авыр дигән тема сөйләгән, бу күптән булган иде. Бүгенге вәгазьдә исә шушы нәрсә була детальный разбор уже. Ягъни каян баргы килә. Шуннан соң, шуннан соң, ничек ки кечкенә бала әнисеннән яки әтисеннән аерылса нәрсә эшлиләр? Ул кайгырып елый бит, нәрсә эшлиләр? Я теге нәрсә дип уенчык бирәләр, төрле тавыш белән, яки җимеш бирәләр, яки әкият сөйлиләр. Шуның шуның шикелле рух кергән шушы гәүдәгә, ягъни адәмгә инде күңеле төшкән. Күңелен күтәрер өчен, шатландыр өчен, әлбәттә, һәм җимеш, һәм дә сәҗдә Кәгъбә шикелле дәрәҗә аңа аңлатыла. Шуннары ул аңлый башлый үзенең кем икәнен. Дөресен генә әйткәндә, кеше дөньяда да кайбер вакыт аңламый ул кем. Кайбер кеше яши, чынлап карасаң, хайваннан аермасы юк. Ашый, эчә, хатын белән йоклый, ашый, эчә, хатын белән йоклый, ашый, эчә, эшкә бара, эштән кайта, эшкә бара, эштән кайта. Якшәмбе дәрескә кил дисәң, якшәмбе гаиләгә вакыт ди. Аермасы кайда хайванның? Хайван да шулай. Ашый, эчә, йоклый, ашый, эчә, йоклый. Нинди аермасы бар? Шуны кеше чынлап та аңламый кайбер вакыт, аңламый. Ул монда Аллаһның бер урын басары шәкелендә аңламый. Ә аңласа иде, Аллаһ Тәгалә аңа вакытны бирер иде. Чөнки Аллаһ Тәгалә вакытны теләсә, киңәйтә, теләсә тарайта. Һәрбер кеше, мин уйлыйм, үз гомерендә аны күргәндер. Кайчан э, кечкенә вакытта, әз вакытта шундый эшләр эшләнелә, баш мие аптырый, яки гәүдә аптырый, әйтә, карале, шундый вакытта мин шундый шундый эшне эшләдем дип аптырый. Нәрсәгә аптырак? Аллаһ Тәгалә ризалыгын бирде вакытны, рус әйткәндә, сузды. Резинка кебек растянул. Аптырарга кирәкме? Димәк ки, изге эш эшләгәнсең, Алла Тәгалә сиңа бирде җавап бүләк шәклендә. Шуны бер тапкыр күргәч, гомерең гомереңдә аңларга була бит. Ә, димәк ки, мин якшәмбе дәрескә барсам, аннары гыйлем өйрәнсәм, намазны укысам, мараза тотсам, вакытны Алла телә киңәйтмәсме? Киңәйтә. Бер тапкыр киңәйткәнен күрдең бит инде. Тик аңламадың, нигә киңәйттем икән? Потому что мимо ушей пропустил. Димәк ки, бер изге эш эшләгәнсең, нәтиҗәдә нинди вакыт бирде? Киң вакыт бирде. Ә реальностьтә ул әз генә иде. Димәк, алар кирәк, ә нинди эштән Алла телә миңа вакытны киңәйтә, ә нинди эштән ул миңа тарайта. Хотя вроде 5 сәгатем бар, ә карыйсың, Юк, вакыт бетте. Шуны кеше дөньяда да уйларга тиеш, шуны да уйлый Адам алейхиссалам. Үзенең кем икәнен аңлый башлый, кем икәнен. Ә ул кем? Хуҗа. Бөтен шушы дөнья аңа буйсына. Һәм шуңа э, русча әйткәндә приоритет дөрес булса, вакыты җитмәс микән? Җитәчәк. Җитәчәк. Һәм инде аннары Аллаһ Тәала бөтенләй ахыр чиктә шушы кайгысын басыр өчен аңа үзеннән аңа тормыш иптәшен барлыкка китерә. Ки Аллаһ Тәала ул тормыш иптәшендә